Durante el año 2020 se generaron 1.084 acciones de conflictividad social que representó 292 días afectados de los 366 posibles. La conflictividad social nos afecta a todos y todas, por lo que es preciso transformarla para el desarrollo del país.